あいつ重てよあいつ卑怯もんだよ卑怯もあいつら卑怯もああ一人に寄ってたがって三人でふざけんなこの野郎ああおいああが守れって何回言わすんだこの野郎お前村もか卑怯もんだなああ今のジュニアのタッグの挑戦者っつうのは卑怯んの集まりだなそうか そうかおい内藤やそのつもりなんだろうおいお前のお前のそう進むべき道そして欲しいもの分かって俺の首だろそしてこれだろそうお前があれだけいらないと言っていたこれあれだけお前が無視続けた続きにのるそうか かお前が欲しいのかあ俺が欲しいのかだったらてめえの首差し出してここまで出てこいジュニアタックベルトさんの声が聞こえました今もこうして 目をつむるとなんだか聞こえてくるような感じがします彼らは何か今のこの風景を非常に楽しんでいる様子でした俺だって楽しいよ IWGP ジュニアタッグのベルトさんたちどうか僕たちのもとへ来てくださいおい金丸ディスペラードお前らどうなんだよ 3K とじゃなく俺らとやれよ俺とヒロムで奪ってやるよえタッグマッチの IWGP ジュニアタッグ タイトルマッチタッグマッチでやれよエンセリオマーチ俺の視線の先一体何が見えているか今今何が見えているか分かるでしょ会場にいたお客様もはっきりと分かったんじゃないの俺の視線の先は 今注目していることはニュージャパンカップですねニュージャパンカップだよ俺エントリーしてたわけだからね優勝を目指してたわけだから俺の敗れ俺が敗れ去ってしまったニュージャパンカップこの行方が気になってしょうがないね俺に勝ったザックとロースティングベルナーブルスでハポンの真田今日一体どちらが決勝戦に上がるのかそのことで頭がいっぱいだよ他になんか ちょろちょろと俺の視界に入ろうとしている選手はいるけれども残念ながら気にならないねあなたの存在よりも俺はニュージャパンカップの行方の方が気になってしょうがないから構ってほしいんだったらさもうちょっと後にしてくれるかなとりあえずニュージャパンカップが終わってからにしてくださいよカブロンじゃあ次は水曜日長岡でお会いしましょう Hasta miércoles. Adiós.